Всем привет! И вы на канале Тестартер. Здесь мы покажем, что нет недостижимых целей, просто включайте свою хотелку на полную, меняйте мир вокруг, выстраивайте добрые отношения с окружающими, не сидите на попе ровно, потому что мы новое поколение, нам по 12, 15 18 лет, и мы покажем на собственных примерах, что можно менять мир не в 30, 50, никогда лет, а прямо сейчас, и эта история про вас. Меня зовут Кира, мне 14 лет, я учусь в восьмом классе. В следующем году я сдаю ОГЭ. Hello, darkness, my old friend. Люблю субботы и не очень люблю понедельники. По-настоящему верных друзей можно посчитать по пальцам руки фрезеровщика. Часто мною о том, что в моей жизни ничего интересного не происходит. То есть то, что было вчера, повторяется и сегодня. Но однажды я наткнулась на историю одной девочки, которая, внимание, в свои 16 лет заработала 400 тысяч долларов. Oh Или она заработала 25 миллионов в 16. Мне кажется, это очень хороший результат. И заработала она их всего лишь на своей внимательности. Если вам интересно, то ссылку на ее историю я оставлю в описании. Также я прочитала еще истории подростков, таких как Малала Исузай, Кэти Стальяна, и они на меня повлияли – да нет же, они не повлияли на меня, они меня ошеломили. У меня возник вопрос, если у них получилось, получится ли у меня? Эти истории меня вдохновили, и я подумала, а что меня вдохновляет? Чем же я могу заниматься, чтобы мне это приносило радость? Косметика! Она всегда для меня была каким-то праздником. Когда к моей маме, которая по профессии визажист, приходили молодые девушки перед какими-то важными событиями, будь то свадьба или выпускной, и после того, как им наносили макияж, они смотрелись в зеркало и улыбались от того, что они себе нравились. Тогда я поняла, что качественная косметика способна поднять настроение любой девушки и женщины, независимо от ее возраста. Я герой этого канала, и я сделала свой первый миллион на линии косметики. Здесь я буду делиться инструментами, которые я буду осваивать. Если вы не знаете, чего вы хотите, это совершенно нормально. У меня было так же, и я об этом расскажу.